ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒನು ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಾನು ಅದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಮತ್ತು ನಾನು ಪಿನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ರಿಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಂದು ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೊ ಈಗ ಆಫ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಾಗಿ ಹಾಕಬಹುದು